tener una buena fama No debes estar en la calle La institución y el coraje Me enseñaron que lo que importa son los panas Pero debo valorar todos los golpes 980 Nadie es de mi estilo pero quieren copiarme pero en encuentran mi forma de ese Que sentado en la zona piden fotos si me quieren que graba, ah, voy Ahí adelante, siempre humilde, siempre pase lo que pase 980 El chapón Martínez no me captará Habilidad solo con el tra ah, ah, a, a Le meto al strike, le meto al doble tempo Al argentino, al estilo lil la mi productor Nakali como el Pisa Ahí aunque en la cima estamos No me olvido de mis raíces Arsko da Silva am Naka